Le premier bloc, et ça c'est important, on revient au point 1 sur euh, le, business plan. Pensez client. Pensez client, le client c'est celui qui va vous acheter d'accord, votre, votre, euh, votre produit, votre service. Donc ce client, qu'est-ce qu'il veut Qui il est Qu'est-ce qu'il recherche D'accord Quel est son pouvoir d'achat D'accord ça, c'est important. Le client, c'est celui qui vous finance. Alors effectivement, quand vous créez votre startup, vous mettez des fonds, vous allez appeler vos amis, mais euh, vos amis, ils vous donnent des fonds, pas parce qu'ils savent que l'entreprise va réussir. Personne ne prédit le futur. Ils vous donnent des fonds parce qu'ils ont confiance en vous. Ils ont confiance en vous parce qu'ils savent que finalement vous écoutez les gens, vous écoutez votre client. Celui qui va à la fin financer votre entreprise pour rembourser les investissements initiaux, c'est votre client. Donc le client est le plus important. C'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est qu'est-ce que vous pouvez leur offrir Quelle est votre valeur ajoutée À quel problème vous répondez D'accord Et quel problème client vous répondez alors, alors effectivement, euh, ce problème, plus ce problème est généralisé, plus vous avez des possibilités d'atteindre plus de clients. Hein, donc, quelle est votre valeur ajoutée À quelle question vous pouvez répondre en termes de valeur ajoutée sur quel est le problème et comment je le résous donc ça, c'est votre valeur ajoutée. C'est ce que vous allez vendre, c'est ce que vous allez pitcher, c'est ce que vous allez en fait essayer de, de, convaincre les autres que votre manière d'avoir appréhendé le problème, de l'écouter, et votre manière de le résoudre, a plus de valeur ajoutée que votre concurrence. Donc ça, c'est votre idée, votre valeur ajoutée. Après, c'est comment vous, vous allez ben, délivrer, amener votre valeur ajoutée à ce client. D'accord C'est par quel segment et euh, comment, euh, comment vous allez atteindre votre client, par quel canal. Ensuite, ça c'est la relation que vous allez avoir avec votre client. D'accord Je reprends par quel canal, par exemple ici, ça peut être, si vous faites de la vente, c'est Internet. Ça peut être des, euh, ça peut être des, magasins, des magasins physiques, ça peut être les deux. Donc comment après vous allez gérer votre relation avec le client en fonction des canaux de distribution que vous avez. D'accord Ça c'est important. Le cinquième point, c'est bah, comment vous allez vous faire payer. Est-ce que vous faites payer euh, à la vente, hein, sur euh, chaque vente Est-ce que, que vous allez avoir des services qui vont être payés de façon récurrente Ce qui vous amène effectivement, après en termes de gestion de trésorerie, bah, plus de facilité. Parce que, euh, effectivement, bah, quelquefois, vous pouvez faire des ventes quand vous avez des, des ventes saisonnières ou pas. Si derrière, vous avez un service après-vente, si vous avez d'autres services de, de, je dirais, d'accompagnement, vous, générez euh, finalement de la récurrence de revenus qui vous aide euh, à euh, finalement à, améliorer vos, votre gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie pour une start-up, c'est le point crucial. On verra après. Donc, voilà, vous avez, je dirais, votre partie client, valeur ajoutée, canaux de distribution, relation avec le client, avec ces canaux de distribution, et la manière dont vous allez générer vos revenus. En fonction de ça, ben, vous allez avoir à définir, dès le départ, quelles sont les ressources clés dont vous avez besoin pour générer cette valeur, distribuer cette valeur et faire en sorte que l'argent rentre dans votre poche. Donc vous avez ces ressources clés que vous allez avoir. À partir de ces ressources clés, vous définissez les activités clés que vous devez mener en fait, pour être en mesure de euh, répondre à la manière euh, dont vous allez, délivrer en fait votre valeur ajoutée. Comme vous êtes petit au départ, puisque vous partez de rien, au départ vous partez avec votre volonté, votre idée, votre optimisme et vos compétences. D'accord Et comme vous n'avez pas grand-chose, on verra ça dans l'effectuation, et eh ben vous devez apprendre à travailler avec des partenaires. D'accord Alors attention, travailler avec des partenaires, c'est vrai qu'on se met en partenariat, etc. Euh, ça, je dirais que il faut avoir confiance, il faut faire confiance, parce qu'on est dans un monde où il y a la confiance. Ça n'exclut pas non plus de se protéger et de faire euh, attention avec qui vous allez travailler. Mais euh, vous êtes obligé hein, de travailler avec les autres parce que vous n'avez pas des moyens illimités pour pouvoir financer l'ensemble des activités que vous voulez faire. Et à partir de là, une fois que vous avez vos, ressources clés, vos activités clés et vos partenaires, vous pouvez définir quel est le coût de votre structure. L'idée dans une startup, up hein, c'est vraiment, que le coût de structure, finalement, soit le, plus bas possible. Quand vous avez des coûts fixes dans une structure, c'est ce qui tue en fait votre entreprise. Pour ça qu'on verra après, quand vous avez une idée, ne vous lancez pas dans la création d'entreprise, vous risquez de brûler du cash. Hein. Euh, travailler travaillez plutôt sur la mise en place de votre business model. Vous voyez que le business model existe, vous avez 9 blocs, et pour une idée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, protéger son idée, oui, mais vous ne pouvez pas protéger une idée. Une idée, c'est une idée, c'est de l'immatériel au, dans le terme. Vous protégez un brevet, vous protégez une organisation, euh, vous protégez euh, un savoir-faire, donc vous protégez une forme d'exécution de cette idée. D'accord Donc vous voyez que quand vous avez une idée, vous avez 36 000 façons de l'organiser, de l'exécuter, et euh, finalement d'amener un, produit Et c'est ce qu'on va voir en fait, ce qu'on appelle le, start-up Startup, le fait de, créer, de tester, de revenir, hein, et bien en fait c'est une manière aussi de travailler euh, euh, son, modèle, son modèle économique pour faire en sorte que ce modèle économique soit le plus euh, pertinent possible euh, sur, votre, sur, votre, euh, sur votre domaine. C'est un outil. C'est un outil comme tout, comme tout outil. il a finalement il a ses intérêts, c'est-à-dire qu'il est structuré, il peut vous aider à il a ses limites, c'est-à-dire que ça ne reste qu'un outil, c'est vous qui allez l'utiliser. Hein. c'est exactement comme une bêche. Une bêche est un outil. Vous avez des gens qui l'utilisent bien, d'autres qui l'utilisent moins bien. C'est comme une recette. Ce sont simplement des éléments qui sont là pour vous aider à progresser. Ils ne vous garantissent pas le succès. D'accord